ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ የመኮረኒ ማች በዶሮ ሊሰራ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ላሳያችሁ ፈለኩኝና እና አሁን ጀምራለሁ ጀምራለሁ። ይኸው ጉድራ አዘጋጅቻለሁ። ዱባ፣ ጅዘር፣ ድንች ነው ሌላ ቢኖረኝ ጨምሮ ነበር ያለኝ ለጊዜው ይሄን ነው ጨምር ያለው ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ሽንኩርት ብራውን ከሆነ በኋላ እንደሚታቁት እንትና እንጨምርበታለን ማለት ነው። ቲማቲም ያው ሙሉ ቪዲዮ ነው የምሰራው፣ አላቆራረጥም። ምክንያቱም አንድ ጓደኛዬ የሚሰሩት ቪዲዮ የሚሰሩት እያቆራረጡ እያቆራረጡ ነው፣ አንድ አምስት አስር ደቂቃ ነው የሚያቀርቡት ብላኛለች። ስለዚህ ሳይሰለቻቸው እናንተን ታውቁታላችሁ። ያው ሽንኩርት ከተፋ፣ ቲማቲም ከተፋ ምንት ያኔ ግን የምናሳየው የተወሰነን ብትሆን የሆነ ዛሬ ሙሉ በሙሉ ነው እየሰራ ያለት ምንም ሳልቆርጥ ነው ያኔ እያፖሰትኩ ፖሰት የፈለኩት ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ስለሚያስቡ እንደዛው ይሆናል ማለት ነው ለነሱ እና እናንተም ደግሞ እየታገዛችሁ እኔም ብትከታተሉ እላችኋለሁ። ብረፍድባቸውም ታገሰው እንደ ቶሎ ቶሎ እሰራለሁ። ሶስት ነው። ሶስት ቲማቲም ነው የከተፍኩት። እናንተ መጥናችሁ በምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ሽንኩርትና ቲማቲም አንድ ላይ እናብስለዋለን። እየበሰለ ነው። ያው በደንብ እያዋህደን እንዲህ በስል በደንብ ያን እንጠብቃለን። ከዛ ቲማቲም ሰልሳ እንጨምርበታለን። እኔ ሁለት ነው የምጨምረው። እናንተም የምትፈልጉትን ያህል የምትሰሩትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ሁለት ማጂ ኬስበር ኬስበር እየተፈጨ ዱቄቱን ማለት ነው ፍልፍል አስዋድ ወይ ደግሞ ቁንደ በርበሬ የምንለው በዛ አድርጌበታለሁ ስለሚወዱ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ የአረቢክ ባራት ነው የምጨምረው። ምናልባት ቪዲዮ እንትን ሆኗል አልመሰለ ያው ድስቱ የሚይዝ ስለሆነ በጣም እንትን አደርጋለሁኝ። የእነዚህ ቅመሞች ናቸው የጨመርኩት ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ከዛ ዶሮ ጨምራለሁ። ወደ ዶሮ አዘጋጅቼ ያለው እኔ በስምንት ነው የቀረጥኩት አንድ ዶሮ። እናንተ ደግሞ በአራትም በስድስትም በስምንትም እንደተመቻቸው መቁረጥ ትችላላችሁ። ያሁን የግድ በስምንት መቁረጥ የለበትም። ማንም ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው። ያው እኔም እንደፈለግኩትና እነሱ እንደሚፈልጉ አድርጌ ነው የቀረጥኩት። ያው በአንድ እጅ የቀረስኩኝ ስለሆነ በደንብ በአንድ እጅ አልተዋሄደልኝም ዶሮና ሰልሳ ማለት ነው። ይሁን ይመስላል። እየበሰለ ነው። አሁን ዶሮና ሳልሳው አንድ ላይ እየበሰለ ነው እና ውሃ እንጨምርበታለን። እየመጠን ቀስ እያልን እየጨመረን ነው የምንሄደው። ሎሚ አስዋድ ወይ ደግሞ የደረቀ ሎሚ አውልት አድርጌበታለሁኝ። እንደ ፍላጎታቸው ነው መጨመር ትችላላችሁ፣ ላትጨምሩም ትችላላችሁ። ካላችሁ ከሌላቸውም ግዴታ አይደለም። ዋሳኛው ቅመምና ሽንኩርት ከበሰለ ያው ብዙም ጣጣ የለውም። የውሃን እያየው እየጨመርኩኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። እና አንድ ላይ እየበሰለ ነው አሁን እንግዲህ በኋላ ድንች ዱባ ዱባና ምንድን ነው ጅዘር ነበረኝ እሱን አጨምርበታለሁ እንትን አድርጌ ማለት ነው። እና አሁን እንትን እያደረኩኝ ነው። ያው ከመጀመሪያም ነግሬያቸዋለሁ ሙሉ ነው የምቀርጸው ብያቸዋለሁ። ልቆየባቸው እችላለሁ ማለት ነው። ያው ቢቆይም ብዙም ረጅም አይደለም ቪዲዮው። የዱባ ነው። ያው ታውቃላችሁ እኛ ሀገር በመኮሮኒ ምናምን ባይጨመረም ዱባን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ፍሬውን እናወጣለን። በከዛ በቃ ማጠብ ነው። ውሃም አለ እዚህ ውስጥ ነው። በደንብ አርጌ አጥባለሁ ማለት ነው። ፍሬውን እንዳለ እናፍሰዋለን። ፍሬ አያስፈልገንም። ያው ልታቁም ትችላላችሁ፣ የማታቁትም ትኖራላችሁ ማለት ነው። አዳዲሶች በተለይ የዶሮ እየበሰለ ነው። ይህንን ከትፌ በሰርክል ሰርፌ ወይም በስላይ ከትፌ ጨምሮበታለሁ። ሺ ላይ ሂጃቤን እንደ ወንድ አስር እንግዲህ የብስ እንደወርቅብኝ <laughs> እንደወርቅብኝ ብዬ ነው። እዚህ አጋጣሚ ወንድ ልጅ እንዳትሉኝ ብቻ የተንተከተከ ነው እንጨምርበታለን። ከዚህ በኋላ የሚቀረን አንድ መሽሮም አንድ ዶራ ዶራ ወይ በቆሎ የተዘጋጀ ማለት ነው። ውሃውን ደፍተን እንጨምርበታለን። አንዳንድ ጣሳ ማለት ነው። ሙሉ ሙሉ ካላቸው መጨመር ትችላላችሁ፣ ከሌላቸውም ግዴታ አይደለም። ለካ ነው ብገነጥል ብገነጥል ጨምሮበታል። እንግዲህ በኋላ ደግሞ አንድ ምን ጨመር ይቀራል። አንድ ሌሞን እንጨምረዋለን። ከፈለጋችሁ መጨመር ካልፈለጋችሁም ግዴታ አይደለም። ዋናው ባህራቶቹ ነው። በመጠን መጨመር ሌላ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ይሄ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው። በላላ ነው የምጨምረው። እናንተ ከሽንኩርት ጋር መቁላላት ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ለእኔ እንደዛ ስለሚመቸኝ በላላ ነው የምጨምረው። ከእንግዲህ በኋላ የምጨምረው መኮረኒ ነው። ትንሽ ይብሰልና ከነጭ ሽንኩርት ጋር መኮረኒ ጨምራለሁ። ትንሽ እያተገስኩኝ ነው። እና ደክሞኛለን ፊቴ ላይ ራሱ ያስታውቃል። ረመዳን ነው ታውቁታላችሁ እንግዲህ ውስ ፊቴም ትክክል አይደለም መሰለ ዛሬ እና መኮረኒ ጨምራለሁ። እኔ ሁለት መኮረኒ ነው የምጨምረው። እዛ ጋ በሰሃን ያለው ደግሞ ለሾርባ የተዘጋጀ ነው። አሁን መኮረኒ ጨምራለሁ። አብቅቻለሁ። አሁን ከበሰለ በኋላ ማውጣት ነው። መኮረኒ መሽቡዝ እንደዚህ ነው የምንሰራው። እንደ ሌላ ሳልሳ ሰርቴ መኮረኑን ቀቅለን ውሃ ደፍተን የምንቀላቅል አይደለም። መጨረሻ ለበግዱነትና ኪዩስ በሩን አረግበታለሁኝ። ኢትዮጵያ ላላችሁ ደግሞ ያኔ ላይኖራቸውም ይችላል። ይሄ ነው ቅጠል ያው ሙላዝም ይሄን ይመስላል። አሁን ጨርሼዋለሁኝ። እንግዲህ ቅመሱ እንዳልላቸው ጾም ነው እና ይሄን ይመስላል። እናንተ የሞክሩትና ሰላም ቆዩልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።